Maana aliniambia ukirudi na kuua, afu nishapigwa na masufuria, kuna mibanio fulani unabania ugali, yani mm. kama chuma imekunja, nishapigwa sana. Kwao nililala kwenye fensi ya msikiti. Hela za baba Isaya umekula ngapi? Yaani baba Isaya ni yule ambaye bosi alikuwa anapitisha hela. Mm. Unaweza ukanilipa hela za baba Isaya wewe? Au alikuwa bwana wako? Sasa naona ananikaba kwa nguvu, kwa analalamika, ananitemea makozi. Wewe ndio unataka kunioa mimi? Eh, nikamwambia unanijua? au niliwahi kukubalia Mm. Asikiliza, maana niliambiwa katoa posa. Nikaambiwa nikamwambia kadai vitu vyako. Yaani ina maana bibi alimtangulia mama. Akasema hivyo viazi usivile. Kakuapisha viapo vya hatari, ukila hivyo viazi umepoteza maisha. Mm. Kwa dakika ya mwisho akasema hivi, mm. naomba niweke hapa kwenye paja, hapa kwa hapa kwenye paja. Mm. Kwa mimi ngajua naweka kwenye paja. Mm. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV na siku ya leo nakuletea mkasa mmoja mkubwa sana, ni kutoka kwa dada hapa ambaye aliponigusia tu imenishtua na nikajiuliza maswali mengi. Je, haya yanawezekana kufanyika na binadamu aliye hai chini ya jua?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 ya namna ambavyo alivyositiri sura yake. Habari? Salama. Pole kwanza kwa yote. Namshukuru Mungu. Tuanzie kwenye kwenye historia yako. Nimezaliwa Iringa. Naam. Miaka 30 iliyopita. Yaani ikifika mwezi wa 12 tarehe 25 natimiza miaka 30. Ndio. Lakini nimekuwa napata akili. Naam. Bibi yangu namuita mama ila babangu ni, nilikuwa najua nina baba na ninamuona kwa sababu nilivyozaliwa mpaka napata akili yangu mm. nilikuwa na ugonjwa wa limonia kwao, mara kwa mara ilinga na baridi nilikuwa naumwa sana kwao, nikipelekwa hospitali sehemu yote basi bibi namwita mama na babangu ni baba. Lakini kuna dada nilikuwa namuona anakuja na mtoto mweupe tu mzuri, ila najua ni mgeni wa bibi. Ndiyo au ni ndugu. Yaani simfuatilii kwa sababu mimi na bibi yangu tumeishi, yani najua ndo mama yangu na akanilea vizuri sana. Yaani nimelelewa vizuri kama mama kwenye kosa kufu. Yaani hajanilea kibibi, kanilea kimama lakini kanipa upendo sana. Naam. Lakini nilifikia darasa la kwanza kwenda la pili. Mm. Bibi yangu alikuwa kuna eneo linaitwa Ipogoro alikuwa na mgahawa hapo Ipogoro huku tunasema serikali za mtaa, kule wanasema CCM, yani sehemu ambayo ya kupeleka peleka hizi kesi kesi. Ndio. Kwao hiyo nilifatwa shule. Nikaambiwa unaitwa muda wa shule darasa la pili. Ndio. Kafika nikamkuta baba. na hisi ni wazee wa baraza wale. Nikamkuta huyo dada ambaye nilikuwa namuona mm. na mtoto wake, nikamkuta na bibi yangu. Kwa hiyo ina maana kuna kikao kilishakalika, yani kama mzozo wa kutosha mm. Bibi akataka fidia zake za kunilea Mm. Sasa walivyomalizana ikabidi nitambulishwe. Nikaambia yule unayemuona ndo mama yako mzazi. Huyo ambaye alikuwa dada. Huyo ambaye nilikuwa namuonaona yani yaani ushakuwa na familia afu kuna ndugu anakuja ambaye umwelewi. Mm. Yaani kuchangia umri ilikuwa mdogo alafu anakuja mara moja moja hadi mimi sijui ni nani. Ndio. Yaani najua tu ni katika ndugu anakujaga ila sijui kama ananihusu. Mm. Kwa hiyo siku ndo nilijua ananihusu, nikaambiwa huyu ndo mama yako na huyu ni baba yako. Yule baba nilionyeshwa ni yule ambaye namjua mimi. Mm. Bibi nikaambiwa huyu ndo kamzaa huyu mama yako, kwa huyu ni bibi mza mama. Okay. Sikuikubali kirahisi kwa sababu nampenda sana, yani bibi yangu ndo mama yangu, nilikuwa nampenda sana, lakini ilichokuja kunishtua ikawa natakiwa nichukuliwe. Mm. Kwa hiyo nilikuwa nasoma shule ya Ipogoro, nikahamishwa Iringa mjini, shule inaitwa Wilolesi. Mm. Hapo ndo nilianza kupata changamoto. mm -hmm. Ilikuwa ni house girl. Tukio la kwanza ambalo hadi leo najilaumu sana au na uchungu nalo, mi nilikuwa silali mm. Akati vile vile namjua siku za nyuma, kuna siku bibi alinichukua akanambia tunaenda kumsalimia mgonjwa, alikuwa ni yeye mm. Inasemekana alikuwa na majini, alikuwa anafungwa mpaka kamba, alikuwa, ehe, akawa anaombewa na walokole Mm. Mchungaji alikuwa anamwombea, alikuwa anaitwa mchungaji Class. Kwa mimi naenda kuishi kwenye maisha yake, anasema anaona maruerue, akifumba macho mm. anahisi watu wanamtupia kwenye kaburi, wanamfukia kaburi, shimo mm. kwao anasema watu wamevaa mabaibui wanamtupia. Kwao kuna changamoto ambayo niliikuta ni kusali usiku kucha, nikisinzia ananiwekea maji kwenye beseni mm. hata kofi unakula, yani utakiwi kulala ambao mm. sasa hivi nilivyoitafsiri ni moga mpaka umri huu halali peke yake mm. au halali taa imewaka kwao nimeisha hayo maisha ananiacha mpaka saa kumi na moja niko kwenye beseni mm. kuwa tunasali lakini ina maana nilikuwa namlinda mm. saa kumi na moja naenda shule mm. shule nikifika ninasinzia sana mm. ikapelekea nikawa mtoro mzuri wiki naenda shule wiki siendi shule nikawa napigwa sana akaenda hospitali inaitwa government mm. sijui aliongea na nani vikatokea vyeti kama nina tatizo la moyo mm. vikaenda kupelekwa shule kwao ikawa niende shule mm. au nisiende sifatiliwi yani ni mbovu ilitengenezwa mazingira ilitengenezwa mazingira hauna ugonjwa wa moyo sikuwa na ugonjwa wa moyo nilichokuwa najijua nilikuwa na limonia mm. eh. mm-hmm. basi nikawa koo mazingira yalikuwa ni hayo ikafikia kipindi tulikuwa na maisha duni sana ni mama ambaye stori yake ya nyuma alikuwa ni anauza baa moja inaitwa Stilio Bar. Mm. Kwa mpaka alivyokoka kwa kuumwa mm. mlokole, ina maana ni maisha duni. Alikuwa anatembeza mitumba mm. asubuhi ananipikia chapati nikauze chapati mm. au mandazi ndo niende shule mm. au unaweza siku mbili unauza mandazi, siku ya tatu unaenda shule. Kwa maisha alikuwa hayo, lakini niko shule ananisubiria uwanjani nimalize tukatembeze mitumba. Kwa hiyo nilichukulia ni changamoto ya maisha kwa sababu ndo amjatembeza mjala, kwa sababu wakati naishi naye niliwahi kumshuhudia amechukua kanga zake Mm. anazovaa akaenda kuuza ili tuishi. Kwa hiyo nilikuwa najua ni changamoto ya maisha ya kawaida, lakini shida ni yale mateso. Na alikuwa akiishi peke yake. Peke yake sisi tumezaliwa watatu baba tofauti tofauti, Mm. lakini baba wa mtoto wa mwisho alikuwa ni mhandisi Mm. ambaye alikuwa anafanya kazi Songea, anaishi Dodoma. Alikuwa akipita anampa hela ndefu, lakini mm. ni mama ambaye wa mashoga mm. yaani ile hela haina malengo miezi yenu miwili mitatu mnarudi kupigika, afu ni mume wa mtu. Kwa hiyo ina maana ile hela akitoa unaweza ukamsikilizia labda miezi minne tena, ambaye ndo alizaa naye mdogo wangu wa mwisho mm. Sasa vimeenda hivyo, kitu ambacho nakikumbuka sana siku niliwahi kuchelewa kunua chumvi, yani anapika wali Mm. Kachelewa kununua chumvi. Yaani aliniambia kimbilia chumvi wale ushachemka. Akili za kitoto sijui nilichelewa au la. Mm. Nilivyorudi nilipigwa kipigo hadi leo kidogo na mguu hauko sawa. Alafu akanitimua. Kumbuka hapo niko darasa la tatu. Hakunitafuta. Eh, Maana aliniambia ukirudi na kuua, alafu nishapigwa na masufuria, kuna mibanio fulani unabania ugali yani mm. kama chuma imekunja nishapigwa sana. Kwa hiyo nililala kwenye fensi ya msikiti. Mm. Asubuhi nikawa narudi kwa kunyata, akawa anacheka, haya pakua chakula ule nimekukomesha. Hiyo ikaisha. Ishu nyingine sikuwa inaniambia ogesha watoto. Yaani ilikuwa ni house girl na sio tu house girl, aliwahi kunitamkia, aliniambia ogesha watoto. Mimi nimepitiwa na kucheza. Kwa hiyo nakumbuka kuwa anakuja, nikawaosha watoto maji ya baridi, nikawapaka mafuta. Mm. Mdogo wangu anayenifuata akasema tumeoga maji ya baridi. mm. Mm. Nilipigwa haijawahi tokea. Akanambia, sikia, katika mimba yako imenisumbua kutoa, yaani mimba iliyonisumbua kutoa ni yako. Nimekunywa kila dawa mpaka rafiki yangu Vaileti akanambia, je ni mimba itakuua. Kwa hiyo ikabidi tu nizae, ila sasa sikia, kaa kwenye maisha yako ujue sikupendi. Yaani, alafu unavyokaa hapa wewe ni house girl wao watoto wawili, yaani mimi nawatafutia wawili, kwa wewe ni house girl. Kwa basi kama maisha ndo hayo, au kumuuliza chochote sio kumuuliza hivyo, ni sijui, huwa hata nikiona mama na mtoto ana urafiki mimi nashangaa, afu natamani sio hivyo unavyofikiria wewe. Mm-hmm. Sasa hivi ambacho tukiwa marafiki, labda una hela au umempa hela au yani ana ule urafiki wa mashaka, yani mpaka leo nimefikia kuongea hivi, moyoni natafunika sana alafu nakonda alafu yani inaniathiri sana nashindwa kulea watoto wangu kwa sababu ya vile maisha yanayoniletea yani najua kabisa watanzania sijui viongozi wa dini wakisikia kuna ushauri utakaoniponya moyo kwa maisha niliyoyapitia na yule tumeenda hivyo kwa kuwa nilikuwa mtoro mzuri mm. nikafeli la saba akati namalizia la saba yeye yeah, yupo kanipeleka kwa shoga anaitwa Mama Justin. Yeye yuko mm. Mbeya kwenda kutafuta kibarua. Kwa hiyo nimefanya tu mtihani nikamfuata. Mbeya. Mbeya. Mhm. Kwa sababu si nilikuwa washoga, mm. nikamfuata Mbeya. Kumfuata changamoto ilikuwa ile ile ila japo sio sana kwa sababu na bibi naye alienda Mbeya. Alianza bibi. Yaani na mjomba wangu wa mwisho ambaye wakati nakaa na bibi nilikuwa najua ni kaka kwa sababu alikuwa na si yeye ni mama yake na mimi mm. yule yule yani nimekaa na huyo mjomba wangu ambaye sahizi kafariki. Kwa hiyo huyo mjomba alikuwa na kanisa la Calvary Mbeya Mbalizi. Mm. Akamchukua mama yake kutokana na maisha magumu. Kwa hiyo na mama akaenda kutafuta maisha Mbeya. Mimi akaniwekeza nimalize la saba kwa shoga yake. Kwa hiyo nilivyofanya tu mtihani nilisafirishwa. Nikamkuta Mbeya akanipokea vizuri tu. Maisha kama kawaida, tunauza mandazi, unasubiria majibu. mm. Lakini bado ikawa ni changamoto kiasi kwamba nikatafuta kazi za ndani kwa wanajeshi Mbalizi. Mm. Nimekaa nilijitolea, dada alijifungua watoto mapacha akawa ananilipa. Basi sio ananilipa ile hela nakula, kwa sababu ile nyumbani naielewa ni ngumu, kwa sababu yule mjomba wetu hakukaa sana, alifariki. kwao, tukaanza maisha ambayo kupanga na bibi na mama, lakini siku akiamsha ugomvi wa yeye na mama yake ni mkubwa, na mara nyingi ilikuwa chanzo ni mimi, pengine kanitetea, kanipiga sana, wanaanza mpaka kufukuzana na mamake, toka toka. Kesi zinafika mpaka kanisani, kwa sababu mama yangu mlokole, bibi yangu ni yule Mlutheri, lakini ameshika dini. Mm. Wakija watakipatana, maisha yanaenda. Lakini ikaja nimefeli, babangu akaniuliza unataka kufanya nini, nikamwambia cheleani. Nakumbuka tulienda kwa dada anaitwa Agnes Mm. Akaniambia cheleani kwa mwezi elfu ishirini. Babangu akatuma elfu sabini. Ikafikia kwa mama yangu mama yangu akaenda kuongea na huyo fundi nikaanza kushona. Mm. Mwezi wa kwanza, wa pili. Yule dada akaanzisha vurugu anataka hela zake. Yule dada akati anataka hela zake, mimi nikaenda kumdai mama, nikamwambia baba si alitoa. Mm. Kachukua nguo zote akanichomea, wewe mjinga nini? Wewe hela za baba Isaya umekula ngapi? Yaani baba Isaya ni yule ambaye bosi alikuwa anapitisha hela. Mm unaweza ukanilipa hela za baba Isaya wewe? Au alikuwa bwana wako? Akachoma nguo zangu zote. Ikaisha hiyo. Nikarudi tena, moyoni nilikuwa natamani sana kusoma. Babangu ni Msomali lakini Wasomali wa Iringa, amechanganya Msomali na Mbena mm. wa Iringa. Nikauza kanda zile za tepu zetu, kwa nazo nyingi. Mm. Kamuuzia mkaka fulani ana kiduka tu Mm. Kamuuzia mkaka nikapata nauli elfu tano, si ni mtoto? Mm. Nikaomba nikarudi kwa baba yangu. Baba yangu ana maisha ya kawaida sana ila wako mapacha, kule na Doto. Mm. Kwa hiyo nikamkuta Doto ana duka, akaniweka mbele kuuza duka. Yaani pana mfanyakazi mimi mimi nikawekwa mtoto pale. Mm. Lakini kwa mara kwanza nilianza kuiba ili nisome. Kila siku nilikuwa nimechana upindo wa sketi naingiza elfu mbili mbili. Mm. Ili ni yani, mawazo yangu kuwa nataka nisome kwa sababu nimemaliza la saba mm na miaka kama kumi na mbili kasoro. Kwa hiyo mm. ina maana nilikuwa sina ndoto zozote yani zaidi ya kusoma, yani ni mtoto. Ndiyo. Kwa hiyo nakumbuka niliweka kama laki na ishirini. Yaani kila nguo nguo yangu mimi utaikuta tu inatobo kwenye sketi kwa sababu si mabegi yako ndani, kwa hiyo ina maana ndasachiwa kinjia yoyote. Mm. Siku hiyo nashangaa mdogo wangu kaja. Mdogo wangu tulifuatana kwao naye ni Iringa, yani ni family friend, mama alizaa na family friend, yani ni mtaa kwa mtaa. Mm. Kwetu panaitwa Miomboni, mm. kwa mdogo wangu panaitwa Kitanzini. Mm. Kwao mdogo wangu kaja na ndugu ya, yani mtoto wa shangazi yake. Mm -hmm. Tumekuja tuko na mama. Mimi ah, nikakurupuka mbio nikaenda kuwasalimia. Mm. Baba Isa kaniita mamangu. Mm. Kaniita naenda dani, taudi na hela. Wewe hapo na shilingi ngapi? Nikamwambia mama, na laki na ishirini. Sikumwambia nimeiba, nimwambia baba akaanza kunipa laki na ishirini. yani baba babangu ana maisha duni kiasi kwamba alafu ni mpole, alafu ni mcha Mungu, yani ni shehe mm. kwao kama kumzibia aibu, kwa sababu akianza kukaa akianza kututafia wewe, baba yako wewe, baba yako alikuwa mcheza kamari, yani mimi mm. na babi yako yule mcheza kamari, ile nyumba pale Maimbi kashinda nani Miomboni kashinda kwa kamari we, yani ile dharau ya baba. Kwa hiyo mimi nikamwambia babangu amenipa laki na ishirini, akanambia naomba hizo hela mm. alafu wiki nakumbuka alinitajia tarehe ishirini na nne shule ilikuwa ninayoitaka mm. ilikuwa ni VETA unajifunza umeme, ilikuwa inafunguliwa tarehe ishirini na sita akaniambia tarehe ishirini na nne napita mm. nitakuwa mm. na hela ndefu. Kwa hiyo nikampa hela yote hiyo, tarehe imepita ji, alafu hakuwa na simu wala sikuwa na simu mm. wala sijui mama yuko wapi. Akili ya, ya kawaida nikajua amepita, nitamkuta Mbeya mm. kapanda basi. Siku zilivyofika kwa kuaga kwa kutoroka, nimemwaga vizuri babangu mm -hmm. kaambia naenda Mbeya naenda shule mm. Nafika Mbeya naenda pale tulipokuwa tunaishi tu bibi, sijui kwa kumpata, naambiwa mama yako alisafirigi na wadogo zako hajarudi. mm. Bibi yangu ni mtu wa kanisani, anaimbaga kwaya, nikaenda kutega kanisani. Bibi yangu akaja akanambia, mama yako aliuza kila kitu, yani vitu vya ndani. mm. mwenyewe nimewekwa na ndugu Kumbuka ni kwamba na elfu ishirini na tano nikampa elfu kumi bibi, elfu kumi na tano nikamwambia naenda kumtafuta mama mm. kwa sababu da alipokuwa anaongelea yeye kwa wifi yake panaitwa Lukiba. Kipindi hicho Lukiba ni maarufu sana Tabata mm. Lukiba. Kwa hiyo ikawa tu akilini nimeweka hiyo Lukiba. Kwa hiyo nikamwachia bibi elfu kumi. Usiku nikaenda kuomba basi kwa shilingi elfu kumi. Yaani nikaya hata chini. Mm. Nikapewa hiyo nafasi, nikabakiwa na elfu tano. Kafika mpaka da Ubungo, kapanda gari za Tabata, sipajui, sijawahi mm. kuja Dar es Salaam. Mwaka gani? Ni elfu mbili kama na nne na tatu hivi. Mhm. Kafika da kauliza Luki baa, nikafika usiku nikakaa pale baa, kaja huyo Luki mwenyewe mgeni wako huyu akanioji, nikajielezea mimi mtoto wa fulani, akanipeka nyumbani kwake nikalala. Mm asubuhi sasa, maana picha lililoendelea mbele sasa, nilivyokuja kupata stori, mama alimfata baba wa mdogo wetu wa mwisho mm. Lakini nilivyokuja da, baba anaishi na mwanamume wake wa pili aliyeza naye mtoto wa pili. Kwa huyu si tuko wa baba, yani tuko watatu baba oh. tofauti Ndi. Mimi babangu yupo mm. Nikaza, akazaliwa mdogo wangu ana baba yake wakaachana mm. Mama akazaa na mhandisi Mm. mtoto mm. wa kiume mm. ambaye ni mume wa mtu. Mm. Kwa hiyo mpaka zile tunaenda Mbeya, yule baba nakumbuka ilikuwa ni enzi za Mkapa, sijui ni vipi, alipata Leaders kazini. Mm. Kwa hiyo tulivyokuja da, yani story ilijipotea, yule baba maisha akabadilika sana, ndio kisa cha mama hadi kwenda Mbeya. Kwa hiyo kuja, alisema yule baba ana nyumba Mwenge na akamuita aje ampe hela, na si alikuwa anatoa hela, alikuwa anatoa hela ndefu. Mm. Nakumbuka hata wakati amefukuzwa kazi alimpa mama hela anunue nyumba. Mm. Kaambia jeni, mimi na familia, watoto wangu sitaki wa, yani mke wangu sitaki ajue nimezaa nje mm. ila kwa sababu umenizalia kampa. akamwambia tafuta nyumba hata vyumba viwili ununue, lakini haikuwa hivyo mm. eh na huko kote nimepitia vingi. Kuna kipindi aliwahi kutoka kukurupuka kumfata yule baba Songea bila taarifa mm. akaenda akakosa hela. Sasa alikuwa akiondoka labda wiki wiki mbili ananiachia elfu tatu afu ananiachia na wale watoto kwao, na stop shule naanza kwenda sokoni kuchukua maembe nauza, ile hela ikute. Mm. Kwa ile hela faida ndo tunakula. Kwa kuna kipindi nilijisahau kufanya biashara kakuta hela imebaki elfu moja mia tano katika shilingi elfu saba. Mm. Nayo nilipigwa sana. Kwa sasa huko kote, yani ni maisha fani ya mateso ambayo nimeyapitia, yani ya mateso sana, yani kuwa ukimwona roho inalipuka. Turudi hapa wakati umefika Dar es Salaam. Mhm. Mm -hmm. Kwa hiyo nilipofika Dar mchana sasa nikaonyeshwa kwa mdogo wangu ambako mdogo wangu tuliyefuatana ina maana iko kwa babake pale. Sasa si nimefikia kwa shangazi hmm. asubuhi, nikapelekwa kwenye ile familia ambako ndo kwa babake na mdogo wangu, nikamkuta mdogo wangu ah, akanipokea. Tumeenda, kuna bonde kidogo, tunacheza kwenye mchanga, anamsikia mama anakuja mm. anatukana, amekuja kuniaibisha mimi, kanikuta wewe koma, Kukuzai siwe tabu, wewe sio kunizalilisha. Yule Luki mimi ajui kama na mtoto mwingine katukana sana, yaani najuta kukuzaa. Kanichukua, alikuwa na rafiki yake anaitwa Mama Ima, akamwambia ni yaani hata ufanyaje kashafika. Ah, yaani kuzaa kwingine, yaani kwa mara ya kwanza leo nimejilaumu kukuzaa, umenizalilisha mno. Ungekaa na bibi yako Mbeya. Nikamwambia bibi amestiliwa na watu, kwa na mimi ningekuwa mzigo. Alafu sikujua kama da una maisha magumu. Mimi nimejipachika tu kwa baba Zainabu, ndio huyo sasa mdogo wangu wa pili. Mm. Wewe naye unakuja. Yaani alafu kuna kitu kimeniuma wifi yangu hajui kama na mtoto mwingine umefika umeeleza stori nzima. Hapo ananichukua tunatembea. Kumbe ana dada urafiki. Urafiki kiwanda cha nguo. Mm. Kwa hiyo yule dada anakaa Mabibo ambaye ndo mama yangu mkubwa akafika, akamuelezea, kaambia naomba akae kwako hata kama atafanya kazi za ndani bila kumlipa ili mradi akae hapa. Mm. Yule mama akanipokea nikawa silipwi, ila nilikaa kwa amani yani, kwa amani mm. yani kwa amani bila masimango na kula na shiba, ili mradi kuzingatia kazi zake. Kwao nilikaa kwa amani sana, katokea tukahamia urafiki kwenye kota zile, akapata nafasi. Mama anakuja kwa nadra sana, yani kwa nadra sana, miezi sita au mitatu ndo unamuona mm. Kwa wakati tumehamia urafiki, yule mama aliniambia, kwa sababu alikuwa anilipi, akanipa mtaji wa nyanya pale urafiki tulimkuta mama anauza nyanya kwa njia ya treni, anazichukua Makambako anapakia kwenye treni anazileta soko la Vingunguti. Mm. Akanipa mtaji akaniambia usikae hapa. Yaani kipindi hicho sijavunja hata ungo, yaani ni kadogo. Kadogo yaani naendea miaka kumi na tatu kumi na tatu. Kwa hiyo nikawa nazunguka na yule mama tunaenda Tazara kipindi hicho treni zinaondoka saa tisa tunalala tunashuka Makambako na kusanya nyanya kwa mimi bado nikaa najibana hela ili nisome. Nikirudi yule mama nyanya zikifika ninapofika sokoni namkuta mama mamangu mkubwa kwa sababu alikuwa naf- ni mfanyakazi. Mm. Kwa atauza pale. Kwa kupitia yule mama ambaye nilikuwa naenda naye, nilikuwa naweza nikaficha tenga mbili, yani namwambia bei ya kule sokoni ni nyingine tulikochukua. Kwa hiyo nikaanza kubana hela. kana bana hela, siku hiyo mamangu akaja saa tisa. Analia sana. Yuko na mdogo wangu. Mm. Baba Zainabu kanifukuza, sina kwa kwenda, nikavunja kibubu, kilikuwa na zaidi ya laki tatu wewe e, cha kwako wewe mwenyewe nilichokuwa na hifadhi nisome. Laki tatu zako peke yako? Peke yangu. uh-huh. Kakitoa nikampa akapanga, yani hana kwa kwenda, yani analia hana kwa kwenda. mm. Mamangu mkubwa alikuwa na kitanda kipo chini ya uvungu kama futi mbili na nusu au tatu. mm. Tukampa ah, akashukuru sana, akaondoka. Kipindi hicho hapo hakuna tena. Ah, yani baraka zote, yani baraka zote nimepewa, kwa sababu mtu aliyefukuzwa alafu umempa hiyo hela. Kwa hiyo mimi moyo ukawa una amani, na wakati huo ni hela nyingi eh, ana alienda akapanga vyumba viwili mm. na maisha akaendelea. Yani fikiria mtu aliyekuja akahifadhiwa alafu akaanza maisha mm. Basi vimeenda, mpango wa nyanya ukaisha mm -hmm. Ikajiunga kwenye kundi linaitwa Dunia Group Arts. Kuna wasanii wengi wametoka kwenye ile kundi mm. Kaanza kucheza ngoma na mwalimu alitokea Sweden, tukawa tunatakiwa tuka, tulienda kwanza Bagamoyo ngoma, tukarudi sasa, akawa ametufanyia mpango tukacheze show nani ngoma Sweden. Mm. Sasa kati tunahangaikiwa jinsi ya vibali vya kusafiri, mama akasikia mm. akanijia na polisi, unataka ukajiuze huko? Akanibeba wangu wangu na begi mm. mpaka mm. Tabata. Akasema sasa, tulivyofika Tabata bima akaniacha pale na mdogo wangu, akasema nyie tembeeni tukakutane Chang'ombe. Zaius unapakumbuka? Eh. Mlete Chang'ombe, mimi mtanikuta huko. Kule tumefika ya mguu Chang'ombe, nimebeba sanduku langu kichwani. Nafika naingizwa bonge la jumba. Mm. Huyu hapa bwana mtoto wa dada yangu nimemleta. yani Yaani kanitoa sasa kanipeleka kwenye kazi za ndani. Anasema hivyo mtoto dadangu ni huyo huyo mama yangu ananiita mimi, mama yangu mzazi ananitambulisha kwenye ile familia alikonipeleka. Mimi ni mtoto wa dada yake, Sio mtoto wake. sio mtoto wangu. -hmm. Amenileta pale nilikokuwa nakaa, nilikuwa nateseka sana kufua nguo za watoto, na wakati hapakuwa na mtoto mdogo huko Mm. rafiki. yani ni story ambayo ndo nimekaribishwa nayo pale, kanitambulisha na mimi huyu huyu nani wifi yangu, namjua lukiba sasa huyu dada yao mama ana hela, yani ni bonge la jumba mm. atakusomesha kila kitu. Kwa yule mama akanambia hivi, nitakulipa elfu kumi kwa mwezi, ukimaliza mwaka nitakurudisha shule, gharama zitakuwa za kwangu, mi sijazaa. Nilikuta wakaka wawili wakubwa mm. hao wote nawasomesha, ni watoto wadogo zangu. Kwao vumilia, nifanyie kazi zangu vizuri. Kwa siku ya kwanza niliamka saa kumi na moja nikajua nimewahi kaanza kufanya usafi kama kawaida. Ah, kaja kuniambia wewe mwanamke bwana, mwanamke amkagi muda huu, alafu tumekugongea sana, sio unafunga mlango. Kwa hiyo mm. nikawa sifungi mlango. Kwa saa tisa na robo ndo ananiamsha saa tisa ya usiku, na robo saa tisa. na robo ndo naamshwa kwanza usafi, ni bonge la jumba. Mhm. Alafu sio usafi unawajua wewe una deki, haikuwa tailizi hizi. Kuna tailizi zile kama mawe mawe yanang'aa. Mm. Kwa nataka usugue na brush, unainama unasugua na brush alafu ndo unakuja unaanza kufuta na tambara. Mm. Yaani hata siku mueditie umepafuta nakwambia zing'ae leo. Choo unachokisugua ukideki na mikono, yani ukiwa una kazi umemaliza, ana uwanja mkubwa, kuna sehemu ilikuwa ina bustani uanze kulima. Mm. Kwa palikuwa ni pagumu mpaka mdogo wangu alikuwa akitoka shule anatoroka Mm anakuja anisaidia kazi chap chap. Familia yetu bado ilikuwa ni duni sana. Baadaye mamangu alirudiana na baba wa mdogo wangu huyo yao walifukuzana. Mm. Kwa mimi ile familia ni bora, naiba unga, michele nampa mdogo wangu akishanisaidia kazi. Mm. Anavipeleka nyumbani. Lakini ilivyofika mwezi nikashindwa kwa sababu kulala ni saa sita. Yaani anakuwa anafanya mambo yake ofisini, uruhusiwi kulala, unakaa unamsubiria. Akitaka maji, chai unampa alafu saa tisa unaamshwa kukuta ushaanza usafi yaani ikawa nachoka mpaka nasikia hamu ya kula sina kwa ilivyofika mwezi mmoja nikawa nani ile niende kwa mamangu anirudishe kwa babangu kwa hiyo niliamka siku nikamwambia yule mama nikamwambia hivi naomba unirudishe kwa yule mama aliyenileta hapa akasema sikurudishi mpaka nipate msichana nikamwambia nitatoroka au nitafanya vurugu yaani nilipofikia nimechoka mm. nilikujua tu sio mfanyakazi kwanza mvivu yani akaanza maneno mengi Mm. Kaambia sasa yule aliyokuleta ni mamangu. Na aliponitoa nilikuwa naishi vizuri, nikampa full story. Mm. Hasa ah, jeni kwa nini kaficha? Kanitoa na gari yake na elfu kumi yake, elfu kumi yangu akanifikisha nje kibarazani kwa mama. Mm. Ni yale maisha duni. Mm. Hiyo mm. nyumba hapo niloipita hapo ni nzuri. Mm. Zile nyumba zilizochoka yani ukipita hivi zina unyevu wa fungus. Ndio nyumba mama alikuwa anakaa. Fika nikamkuta babangu akufikia anaumwa malaria. mm mama angu anaumwa malaria, nikatoa ile elfu kumi zikanunuliwa dawa, maisha yakaanza. Kati hapo maisha yameanza. Tukio la kwanza mama alienda kufoji na miaka kumi na nane kwenye kikundi kinaitwa Finka. Mm. Kanaambia usikae bure, tufanye biashara, saizi sitaki utumikishwe kwa watu, yaani kama ana mapenzi. Mm. hiyo. Mm. hela tulienda kuifata Upanga, kati naye kajaza nakumbuka laki sita, mi kanijazia laki tatu. Mm. Hapo una miaka kumi na nane kweli? Hapana, na miaka kumi na nne, ila nilikuwa na umbo kubwa, yani ni kidada sasa, ndo ile nimevunja ungo mm. E, eh, kwao tukapata hela, tunatoka nje ya Upanga, tukapita sehemu pale pale Upanga, akanulia chipsi na kuku robo, akalipa, akanambia ita hizo hela kanaambia hapa nakugawia mtaji wa samaki, nitakuelekeza utakuwa unatoka feri unakuja unakaanga samaki. Nikamwambia sawa. Sasa kati tumerudi wiki ile ile akiwa na hela yani ana zina yani maisha yanabadilika, mtakuwa wanyama sio ni nini. Kwa ile hela ya mkopo kumbuka, mm. inakuwa haina malengo, inawahi kuisha afa naanza kuwaso na marejesho. Mm. Kwa hiyo nakumbuka niliumwa typhoid. Nimeumwa sana typhoid na akaenda kunipima, akakuta na typhoid. Akaingia kwenye sanduku langu akatoa nguo. Mm. Akasema sina hela ya mchezo unajifanyisha unaumwa kwa sababu umeona hela ndo zile za mkopo mm. akachukua nguo akaenda kuuza baa kwa mabaamedi mm. na kanga kanga urafiki mamangu alikuwa anamlia sana kanga huyo mamangu mkubwa mm. akaja amenunua dozi ya shilingi elfu nusu dozi hivyo kunywa ile nusu dozi sikupona siku hiyo aliingia akanambia mvivu umekuja hapa baba zainabu akulishe Baba Zainabu akutaki, akaanza kunikaba. Mhm. Sasa mm naona ananikaba kwa nguvu, kwa analalamika, ananitemea makozi, yaani wamekuja kulala hapa. Kwa hiyo nikambana sana huko, napiga kelele sana mm. Wakaingia mama wawili ambao wapo mm. Kavunja mlango Mama Zainabu, yaani wamemkuta bado kameng'ania shingo, nataka kumuua mtoto mm. Mvivu atoke si, yaani ile wote wakashangaa, mm. wakanitoa nje, yaani na hema na koa. Mm. Basi. Kwa hiyo mpaka wanavunja mlango yeye kakukaba tu. Yaani tunanga ni Mungu alinipa nguvu za ajabu kwa sababu jioni yake mdogo wangu kaudi shule, mm. yeye ndo anaagiza panado. Mm. Anasema hm, dada yako ana nguvu, unajua umu mote mnauma. Yaani akati anakaba mimi nimezidi kuingiza zile kwa sababu yaani najiokoa uhai. Kwa hiyo mm. nimembana sana umu. Mm. Na ni ana nguvu ni mtu. So unajua watu wa mkoani. Kwa hiyo mm. na mimi nikawa nimeshika umu. Kwa hiyo mpaka wanakuja wanamkuta wananikuta ananikaba. Mm. Mhm. Kwa hiyo akanitoa nikaenda kukaa nje. Wakasema fanya mpango, utafute kazi za ndani uondoke. Basi siku mbili tatu, yani ni hivyo. Laki tatu zile zile pesa? ishaisha, na ndio hapo ambako hata waliporudiana walikuwa naishi hapo, ambako -hmm. ndio nyumba alipanga hela Laki sita zake? Yaani maisha yanaendelea za kwake. Sasa anatafuta nini nifanye ili nilipe ile hela nilokopa ambao ameichukua yeye. Mhm. Kwao oh, ikawa ni vita huku na huku, sikio niko na mdogo wangu, tumetumwa sehemu, kuna mama anaitwa Mamtumbuka ambaye ni shoga yake mpaka sasa hivi. Nimefika kwake akanambia, eh, una bahati, umefika tu Tabata unapata mchumba. Nikashtuka na miaka kumi na nne mm. Kaambia mchumba, akasema ujui unaolewa, mama yako kashaanza kununulia jiko lile pale, ana anaviwekeza mm. vitu vya mi kuolewa kwa huyo mama mm -hmm. Karudi nikamuuliza tunarudi njiani, Zai naolewa na nani? Akanambia yule ananielekeza sasa, kaka huyo namjua kama anaitwa Nimrod, hajawahi kunitongoza, simjui. Mm. Jioni namuona yule kaka anapita, nikamkimbilia nikamwambia, kaka subiri nisubirie. Mm. Wewe ndio unataka kunioa mimi? Eh, nikamwambia unanijua au niliwahi kukubalia? Mm. Asikiliza, maana niliambiwa akatoa posa. Nikamwambia nikamwambia kadai vitu vyako sina malengo ya kuolewa na malengo ya kusoma mm. Zai huyu mdogo wangu alikuwa na ile si unajua, anapenda shughuli, yani anafurahia karibia naolewa mm. Kwa hiyo naye akatoka mbio akaenda kumwambia mama, jinsi nilivyomjibu ule kaka. Ingia ndani, alikuwa anapika wali mm. Akaanza kwa umegoma kuolewa, anaongea mwenye hapa, utatoka umegoma kuolewa ili utembee na babazai, yani unamtaka mme wangu mama mzazi. E, anaingia anatoka hapa, utatoka. Ugomvi ukawa mkubwa. Yule baba wa kufikia alikuwa ni dereva daladala Mm. Karudi usiku kakuta ugomvi mkubwa mm. Kaitwa mpaka yule mama, kwa nini katoa siri kama naolewa? Kaja pale mm. Wakamsii sana kunielewa mm. Saa nane ya usiku akaanza kunitolea vitu nje, begi anarusha nje, sijui unajua nyumba unaokaa nguo chafu ziko huku, viatu anarusha nje, ana ananifukuza mm. Yule baba akawa anaingilia kati, yani akibaki naondoka mimi, najua unatembea naye. Kabidi mimi niondoke, ila sijui wapi nakwenda. Ana- anayeongea maneno ni nani? Akibaki naondoka mimi, mamangu kwamba yaani, wewe yule baba ananitetea kwa sababu yule baba anamjua baba yangu ni family friend. mm, Kwa hiyo akawa anasema unamfukuzaje mtoto usiku? mm, Kwa hiyo yeye akawa anadai kuwa ni- mimi nikibaki, yani nikibaki pale mm, yeye anaondoka kwa sababu mimi namtaka mume wake. mm -hmm. Ikabidi nikusanye vitu vyangu, nifunge begi, naanza kutembea. Ni Tabata Kimanga, mtaa unaitwa Jandae, naenda Mawenzi. Mm. Kupanda gari nikakutana na mdada ambaye anasukasuka wanafunzi nywe za shule kwao kumoja na mama yangu kwao Ilinga. Mm-hmm. Kanaambia unaenda wapi mwanangu? Nalia sana, nikamwelezea. Kanaambia huko unakoenda kuna wauni. Mm. Twende ukalale. Kwao ana chumba kimoja na mume wake, lakini nililala humo humo. Mm. Asubuhi nikaanza kurudi Mabibo kwa sababu kwanza alivyonichukua kwa urafiki alinichukua kwa vita kwa mamangu mkubwa. Kumbuka amekuja na polisi. Mm. Kwa mamangu mkubwa anaanza kuniuza kwenye was, kwa wasanii. Mm. Kwa hiyo hakurudiki tena kule, yani wameachana vibaya. Ndiyo. Nikarudi Mabibo nyumba tulikuwa tunaishi, kuna dada moja ticha nilimzoea tu. Nikarudi nikamsimulia, akanambia kaa hapa lakini siwezi kukaa na wewe, mama wako hajajua. Mm. Kwa kesho yake tukarudi kwa mama kanaambia umemchukua wewe, mi nimemshindwa, akashindikanika. Kwanza jeuri, yani alitoa sifa zangu mbaya ambazo mtu yote hawezi kukaa na wewe. Mm. Kwa hiyo nimekaa na yule dada, mdogo wake akawa ananitaka. sikuwa namshtakia, wewe mama yako alishasemaga umeshindikanika. Sasa mdogo wangu anaku, mdogo wake anaitwa Mtango, anavyokutaka ambacho ukijui nini. Kwa hiyo nikatoka. Yaani alitaka umkubalie mdogo, mdogo wake. wake. Mm-hmm. Nikatoka nikarudi usawa pale nilipokuwa nimelala kwa yule dada usiku. Mm. Pana kanisa. Nikafikia kanisani. Lipo na wamenizoea sana mpaka sasa hivi. Mm. Na wanaijua historia yangu sana. Nikaanza kuishi kanisani, yani mtoto wa kanisani. Naishi kanisani, nalala kanisani, ananikuta kanisani. kaisha mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, sio mbali na kwa mama yangu. Mm. Siku nikamwona mama yangu na mdogo wangu wamekuja. Mama alipiga magoti, analia, nisamee. Yaani analia kwa uchungu mno. Ah, wakaingilia pale, so unajua mambo ya kanisani, watu ile wana hofu ya Mungu. Rudi hmm, kwa mama, nikarudi naye. Sikumaliza hata wiki. Siku hiyo aliniamsha asubuhi saa kumi na mbili. Amka unalalala, yaani talioamka ananitolea neti anafunga. Mm. Baba zai anaitwa Mzee Mudi sasa. Mzee Mudi kaacha shilingi elfu tatu alafu mimi na marejesho sijui nayalipa vipi. Mi nikawambieje, kuna maharage ya jana mm. nje tulikuwa na tembele mm. tutachuma tembele, tutapika ugali, hiyo elfu tatu weka mama. Kiakili ya kawaida nilihisi nimeshamshauri kwao, kwa sababu kaniamsha, nikaanza kutoka na vyombo vichafu kwenda kuosha mm. nishatoa vyombo vichafu, natoka na maji, ananijia wewe unanijibu mimi afu unanidharau unaondoka hapa kwako wamama wamekaa nje sio ile asubuhi wanaoshaosha vyombo mm. toka bwana naona begi tena linarushwa limerushwa begi kanisani nilishaondoka ndo nilienda kwa hawa dada huyu dada nimeishi naye iringa tumesoma shule moja mm. kwao hapo anapokaa mama wakati nimekuja kukaa kwa mama ndo tunakutana na huyu dada namwelezea nakaa kwa mama nini nikaanza yale mazoea si unajua mtu mletokea mkoa mmoja afu mkutane mm. Kwa hiyo nikatinga kwa Hawa na begi langu, nikamsimulia huyu akani, anakaa kwa baba yake. Kaingia kwa baba yake nikamwelezea, yaani ni baba ambaye tu mstaarabu, akanambia ingia. Mm. Mama yangu ashakuja kumfanyia fujo huyo, akawa namwambia huyo mliyempokea kashindikanika. Huyo anasema nimeshindikanika, yani sijui hata mwanamume ni nini. Mm. Kashindikanika. Huyo akamsikiliza, akaja kuniambia mako kasema kashindikanika tukutimue. Mm. Huyo akunitimua. Nakumbuka alikuwa amezalishwa ndo akawa amepanga chumba. baba yake saizi kafariki. Fariki naye kwa stroke kwa sababu alizulumiwa nyumba na mwanamke. Mm. Kwa hiyo nyumba tuliikuta ina kesi. Kwa hiyo huyu dada akapanga, ikabidi niende na alipopanga nikakae naye. Ndio kwenye kupanga nikakutana na huyo kaka ambaye nimezaa naye. Kabla ya kuja kuniuka kambe ambaye naye kwa wewe ambaye unaitazama Tiki TV anaposema huyo dada tunamwongelea dada ambaye kamsindikize tupo naye ila hauwezi kumuona kwa sasa. Itapobidi utamuona. Ehe, tuendelee hapo unapokutana na mkaka ambaye umezaa. Basi niliwakuta hawa watali ni wadada wa mjini, yani ni masista do. Mm. Kwa na mdogo wake kama Miss Tanzania hivi mrefu mzuri. Mm. Kwa Dar kuna shindano la Mr. Bata wakaniazima mm. suruali nyeusi topo, yani mshamba, yani unajua ile mshamba sana mm. Nikavaa ndo nimetoka kuvunja ungo kama miezi minne mitano mm. Kaenda Dar wakati tunafika dawesti tuko Mawenzi mm. tukawa tunausubiria usafiri, usafiri tukawa nausubiria, walipita wakaka wakasema tunakuja, wakaenda wakarudi, wakaingia wakaka ambako tunacheza Da West, mkaka kaa ananibambia nyuma, sijui hayo mambo mm. Nikakimbia nikamshtakia huyu, nikamwambia yule mkaka anakuja nyuma yangu, nikawa nakwepa mm. hasa mm. Muda wa kuondoka naona tunaingia kwenye kosta, yule mkaka ndo kakaa mlangoni. kaambia yule kaka ambaye nimemjibu vibaya ndo huyo, akasema hawezi kukutimua mm. Basi Jumamosi uliofuata kiwanja kingine kilikuwa Pentagoni, alikuwa DJ Majizo anapiga mm. Mm. Nikachukuliwa tena kama kawaida, tukaenda, kulikuwa kuna shindano la kucheza mziki. Kumbuke nilikuwa nacheza ngoma. Mm. Kwa ile shindano nakumbuka nilishinda. Kwa zawadi niliambiwa nikafuate posta. Kipindi hicho sikumbuki ilikuwa ni redio gani lakini DJ alikuwa Majizo. Mm. Majizo huyu ambaye wa Elizabeth. Ndio. Akanitangaza kama mshindi aka sina simu sijui hata simu wenye simu na wale wa kaka. Kwa yule kaka akaenda akachukua mawasiliano yote. Akanifuata akanambia mdogo wangu na nilikuwa namheshimu namwamkia tu kaka, yani kaka kama kaka. Kwa sababu ni alikuwa mkubwa kwangu tu. Alafu sina hisia zozote. yani nipo nipo tu nadhani hapo ushanielewa. Mm. Kanambia usijipeleke mwenyewe studio. Unaweza usipewe zawadi na ukatongozwa. Mimi nitakusindikiza. Huyo ambaye mwanzo ulimjibu uli vibaya. Huyo huyo. Mhm. Kwa siku ya kunisindikiza alinisindikiza, lakini alikuja kunisindikiza ikaishia gesti. Yaani tume hatukufika hata kwa Majizo, nakumbuka tulifika mtaa wa Kongo, akapiga simu akaambia tumechelewa, akaniambia nimpeleke kwenye internet. Kwenye internet tukafika stendi ya Mbezi, tukapanda gari, tukaja Magomeni, akasema anashuka kwa mko wake kujisaidia. Ilikuwa ni gesti, sijui kama ni gesti lakini ndo hivyo ikatokea, imetokea hivyo, nimerudi kwa huyu. Yani, yani kabla ya kutokea hapo mpaka unashuka, picha gani uliona mpaka unaingia unajikuta ndani ya gesi? Bado namuita kaka. mm -hmm. Kwa hiyo nilivyofika nilikaa nje kama alivyokaa. mm. Akai, kuna stories zilikuwa zinaendelea mwanamume na mwanamke mm. Yani ina maana mle ndani kulikuwa kuna mhudumu wa kiume na wa mm. kike mm. Kwa alikuja mwanamke akaniambia, ingia ndani hapo jua, nikaambia hamna pana upepo tu mm. nikijua yule kaenda kujisaidia narudi mm. nafikiri ndo alikuwa anachukua chumba mm. kaambia amna ndakaa hapa hapa mm-hmm. kidogo akatoka mbaba hivi wewe una adabu huwezi kusalimia wakubwa njoo njoo wamke wakubwa kwao nikanyanyuka kwa mke wakubwa kapita sasa nilivyopita palikuwa kama pana kaunta ila nyuma yuko mdada nikamwamkia nikapitiliza wakanitoa kuna kiua kidogo hivi nikaingia ina maana nyumba nyingine ambao chumba cha kwanza nikaingizwa ndo nikamkuta yule kaka nilienda naye mm. kwa yule akatoka yule kaka si nimeenda naye mimi mm. si ndo huyo ambaye aliniambia aenda kujisaidia pale na maana tayari ndo chumba alichokipanga kwa hiyo ina maana ni guest yani ni lodge niko lodge kwenye chumba yani, yani kapanga ina maana jinsi ya kuniingiza na niingizaje hajanitongoza mm. na tumekuja njia nzima hakuna mapenzi tuliyoongelea tunaongelea habari za kaka hivyo mm. namuita kaka kaka kwa hiyo mle ndani ndo alipoanza kunitongoza mm -hmm. Unitongoza, nikamwambia nitakupa jibu. Ah, ah, nipe leo. mm. Nikamwambia nimekukubalia, lakini hatufanyi kitu chochote. Akasema sasa, ili nijue kama wewe ni mpenzi wangu, tufanye romance. Kwa hiyo romance, sikuwa najua romance, yaani hiyo akili ya romance mimi naisubiria romance. Sasa kasema tufanye mapenzi mm. tunafanya romance, naisubiria romance mm. Kwa hiyo sasa mpaka ishu inakuja inakuwa basi tena, yani kuna vitu vingine siwezi kuviongea mm. Tayari yani nimetoka pale nimelala naye. Kwa nimetoka nimelala naye, sio mpenzi wangu mimi ninachoamini, maana nimetoka, ina maana najua ametimiza alichokuwa nakitaka. Mm. Nimerudi haja kuumiza, niliumia sana mm. na nili yani niliumia yani sana mm. sana yani sana yani, afu nikapata naoma yani, narudi nilikuwa na nywele fulani, afu sio kirahisi unavyofikiria, ilikuwa ni vurugu mm. nilikuwa nimebana nywele, lakini nirudi zina makonga haikuwa kirahisi hivyo kukubali, lakini kibinadamu mtu atakuuliza mpaka uliingia gesti uliingiaje. Kwao nikaipotezea ni kuwa maisha yanaendelea, lakini pale ndani kama haukuridhia tuseme gesti wakati, yaani mimi sijui ni ushamba mm. romance nilikuwa nahisi mimi sio hiyo nilikuwa najua Mm. Kwa daka mwisho akasema hivi mm. naomba niweke hapa kwenye paja hapa kwa hapa kwenye paja mm. Kwa mimi ngajua naweka kwenye paja ndio romance. Ehe. Mm. Kwa hiyo ika ndio ika imeisha hiyo. Mm-hmm. Kwa hiyo baadaye miezi miwili nikawa na mimba, lakini na mimba sina pa kuishi. Kumbuka naishi kwa huyo dada aliyenileta hapa. Wakati unatoka pale ilikuwaje mpaka unafika nyumbani? Au alikupeleka nyumbani kwa Tulienda naye Mm. tukafika Mawenzi, akaninulia chakula Mm. tukala, akanipa elfu kumi na mbili kwa sababu alikuwa nahisi wale ni pale nilipokuwa naishi nao, labda kuna historia walimpa, kwa sababu mimi sikuwa natoa historia yote, yani kuonekanika sina kwetu, nilikuwa najisikiaga vibaya. Kwa hiyo nilikuwa nasema ni dada yangu mm. huyu, mm. ni baba yangu mkubwa hivyo, lakini ni mtaa huo huo, kwa hiyo ina maana story tu atakuwa alikuwa anaijua, kwa mhm. sababu alivyosikia ninaumwa mm. ni ana huruma, alikuja faster, tukaenda hospitali nikakutwa na mimba siku hiyo hiyo akanichukua, kwa sababu ina maana alitambua kuwa ninapoishi sio kwetu. mm nikaenda kwake. Kwa hiyo kwake akawa ananihudumia, yani haongei lolote na mimi wala hatuna mipango yoyote, ila huduma zote za muhimu, kwa sababu nilianza mimba kwa kuumwa. Kwa hiyo ndio hiyo niliumwa mm. niliumwa sana, yani ndo kufikia miezi sita kliniki nikabadilishiwa niende Amana kutoka Tabata shule kila akipima damu alafu naumwa sana, nikahamishwa kliniki, nikaambia nikamwone dokta Amana. Kufika Amana, yule kaka akaambiwa mnunulie chakula, nikanunuliwa chakula nje, aliambiwa toa hela mpe, nikapewa mm. hela, nikaelekezwa nenda kaagize maini na ugali ule. Kwa nilivyorudi kikaitwa kiti. kakaa kwenye kiti nikapewa kwenye kitanda. Yeye akawa ameingizwa maabara, pimwe damu kama ni safi, atolewe damu. Mm. Kwa hiyo mpaka yani ni kitendo cha papo kwa hapo. Akawa anatolewa damu, mimi tayari nishapachikiwa damu kwa haraka sana. Mm. Kwa hiyo nimekaa kama siku siku ya kwanza ya pili, bibi yangu alikuja asubuhi sana. Bibi yangu wa Mbeya naye baadaye maisha huko Mbeya alimshinda, mama akatuma nauli, bibi yangu alivunjika mguu, alikuja da mm. kwao, naye tukawa tunaishi naye pale kwa mama, yaani alikaa pale kwa mama kwao. Na baada ya kupata mimba, yule kaka alienda na kaka zake nini kwa mama kutoa taarifa na mhm. wakasema ana mimba na anaumwa sana, tunaomba umchukue, tutakuwa tunamwangalizia pale. Yani ukuchukua wewe sasa, yani mama ani, akae na mimi hmm. yule. mm ni kaka ambaye ni kaka tu, naye ni Kipindi kile wao sijui miaka ishirini na nane hivi ishirini na saba mm. Kwa kukaa na mtu anayeumwa kila siku afendo anayetafuta ni changamoto mm. Kwa alijishusha kama mama anichukue, afu yeye anapambana mm. anachangia pale huduma Hmm. Lakini mama akasema huo ni mzigo wenu, yaani ukimkimrudisha hapa awe hana mimba hana mtoto, yaani aje yeye kama yeye. Kwa hiyo ikabidi niwe na yule kaka kwa asubuhi, yaani anashika kazi anaenda na ni daladala anaendesha daladala, saa moja saa mbili unamuona anarudi, kama siku ni hela ya dagaa, anarudi na dagaa, anawasha jiko la mkaa, pandake baraza mm. anapika, anauliza kama nilioga, kama sijaoga, anatenga maji, ananiogesha hivyo unakula yani kwa maisha ambayo nikaanza kuwa na amani yani kimuona yani yani nikimuona naona ndo nimemwona mama sasa yule kaka. Kwa hiyo mimi alikuwa akinianisha matumizi naenda kukaa baa. Yani siamini kama ni mke wa mtu yani. Yani na waangalia hata wale waliopanga mle majukumu yao, wanaona ah, sio mimi, yani mimi bado yani sijikubali. Kwa hiyo nachukua ile hela yangu kwanza, nakumbuka aliniambia nini, nakuachia shilingi ngapi ya kula, nikamwambia elfu tatu mm. Yani hata unavyoniambia elfu nikuachia ngapi ya kula ya elfu tatu yani kapiga hesabu zangu, chips kaf, bukujelo, Pepsi na filigisi ndo nilikuwa napenda. Kwa hiyo nikamtajia elfu tatu mm. kwa akanipa elfu tatu elfu tatu mia tano mmoja tu mchana hiyo. Yaani nilikuwa ni naumwa sana, sipendi kula kwao, nasubiria filigisi na chips ndo maisha yangu, alafu niko muda wote ni kibaa ambacho nyumba ba Hmm. Niko pale nacheza kata mpaka nione dirisha limewaka taa, najua karudi hmm. Ndo najisogeza kwao, akirudi yani aongei na mtu, alichonacho anapika, unakula kwao. Aligeuka kuwa kama mlezi kwa mpaka siku naenda sasa hospitali, yeye ndo kanipeleka hospitali mimi na yeye, sio yule akusema unaenda kutoa taarifa kwa mama wangu kuwa huyu tunampeka maana ah, mm. ila alikuja kurudi akawambia amelazwa. Kwa kesho yake asubuhi bibi yangu alinambia mama yako anapika via, amepika viazi. Mm. Yaani ina maana bibi alimtangulia mama. Akasema hivyo viazi usivile. Kakuapisha viapo vya hatari ukila hivyo viazi umepoteza maisha. Kwa kidogo yani kama nusu saa au saa mama anaingia na viazi. Kwa hiyo mimi nikamzuga mama, nikamwambia sivipendi, na yule kaka nikawa nimeshamwambia bibi, kasema nimeapishwa sana nisile hivi viazi. Kwa hiyo vila, Kuna kisichana ambacho kilikuwa tena kidogo zaidi kwangu, nilikutana nacho kitanda kimoja, vitanda vilikuwa vimejaa, kwa watu wanageuziana miguu, ndo nikamwita. Yani nilikuwa hata wakija kuniona ndugu zangu na chenye kinatoka, yani hivyo kinadeka sana. Kwa hiyo nikampa vile viazi akala na nilimuuliza bibi kila mtu mwingine akasema havina madhara, yani kaapa viapo vya ajabu kupitia hivyo viazi ukila wewe vitakuzuru. Ina maana aliapa wakati anaviandaa, anaviandaa. Kwa hiyo ndio maana bibi akaviacha aka, akaacha kule akaniwahi mimi Amana kuja mm. kunipa ujumbe kuwa kikwetu, kwa viapo alivyowapa hautazaa utakufa. Mm. Kwa hiyo usile hivyo viazi. Kwa hiyo sikula viazi na siku nayotoka hakuwepo yule kaka akanichukua akazima gari ya mtu akanirudisha nyumbani kwake, kwa sababu bado alikataa mimi nisirudi kwake. Kwa hapo, hapo unatoka umejifungua? Nilienda na mimba miezi sita. Okay. Ehe, kwa hiyo niliwekewa damu ndani ya siku nne nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Hmm. Kwa hiyo nilirudi kwa yule kaka. Siku ya uchungu ilikuwa siku ya Jumapili. Mm. Ndio anatoka yeye kanisani ndo aliambiwa na uchungu. Tena alikuwa anapita, naona watu wakamwambia mwanao anahangaika na uchungu. Yule kaka alikuwa na kazi, kwa hiyo kaenda Mbezi kukopa hela. Kwa hiyo naye anakuja, ndio pale sasa alianza kuhangaika kama mzazi. Twende, beba vitu vyako twende hata ya mguu. Akatokea dokta wa Muhimbili, tunakaa naye tu geti hili na hili, akatoa gari yake kama kutusaidia. Kwa hiyo tumetangulia na mama, yule kaka anakuja nyuma na daladala kutokea Mbezi. Mm. Kwao mama aliniacha pale, yule kaka alibaki. Alibaki kwa sababu hapa katikati, wakati nimelazwa, mama aliwahi kunitoa, yaani nimesharudi nyumbani, akaja na shoga yake, akanichukua. Shoga yake ni mwalimu wa Makongo mm. waka aka huyo mwalimu akamwambia yeye ni mwenyeji sana na ni hospitali ya Lugalo ndatibiwa bure mm. kwao akatuchukua. Kipindi hicho huyo jamaa bado kazi hana, kwao aliazima elfu kumi kwa mtu Mm. Kwa hiyo tukapanda nao daladala. Wakati tunataka kupanda daladala kituoni, yule rafiki yake wa mama akasema ana kitambaa, yani ana kitambaa cha mkononi. Mm. Kwa hiyo akaomba hela, akamwomba rafiki yake wanaitanaga jina Jeni. Mm. Nipe una, una elfu moja hapo. Akamwambia muombe mkweo, yani yule kaka ambaye ndo nimezaa naye. Mm. Yule kaka akatoa elfu kumi ambayo ndo tuko nayo. Mm. Kwa hiyo baada ya kununuliwa kitambaa ile hela ikurudi change. Sitakiwa turudishwe change. Mm. Akatulia nao. Mm. Kitambaa gani kinanunuliwa? Kile cha enkachifu yani ya kujifutia jasho. Yeye ana matumizi nayo yeye rafiki yake mama kwa amekisahau ana. Kwa hiyo ina mm. maana ndo tulikinunua hicho. Mm. Kwa hiyo tukawa tunatamia. Mm-hmm. Kwa hiyo tumeenda Lugalo baada ya kupimwa na nini na nini tuliwaacha wao. Kwa yule rafiki yake mama akamwambia pana ofa ya chakula, si tukaagwa. Tukaanza kutembea mguu mpaka Mwenge. Nauli unakumbuka tulimwachia yule ile elfu kumi tuliacha kwa yule mama. Mm. Kwa kuidai hatuwezi. Kwa tuliukanyaga mpaka Mwenge. Mwenge kwa sababu yule ni dereva daladala ndo alianza kuona kuna dada zilikuwa zinatoka Mwenge Kimanga ndo mm. aliomba lift ndo tukarudi kwa staili hiyo hata kula hatujala. Kesho yake asubuhi mama anakuja asubuhi ananifokea kwa nini nimelala sana? Natakiwa nifanye maombi kwa sababu Lugalo amejibu kama sijafa mimi atakufa mtoto au tutaondoka wote kwa sababu mpaka anaenda yani nina mimba nina kilo thelathini mm-hmm. alafu mm. nikawa sipande uzito mimba miezi sita nina kilo thelathini mm. alafu yani kutembea ili nitembee nashikwa mkono alafu nanitembeza nakaa yani niliumwa sana yani sijai kupata nafuu mpaka naenda kujifungua mm -hmm. kwao kliniki ikawa imehamia amana kwao siku ya kujifungua niliona amepata uga kama mzazi kwa sababu alifika akaanza kufoka pale tulipokuwa nakaa tulikuwa nakaa ni nyumba ya familia, lakini mimi niko upande wa wapangaji. Kwa hiyo alikuta wapangaji pale, wakamuuliza akawauliza, dada anaitwa Mama Doli ambaye naye ali, aliwahi kunichangia damu kipindi hicho cho, nimeongeza ongeza sana damu mm. Akauliza, huyu kauma uchungu saa ngapi? Akamwambia toka saa mbili asubuhi ndo mpaka saa nane hii, nyanyuka nyanyuka, twende, wanataka kukuua. Yani anafanya sasa yale maneno ya kala afukweni hmm. wakati mm. huo na mama mkwe kashahamia mm. anaishi pale, ila ni nyumba nyingine, ila ndani ya fensi hiyo kwa akanibeba ananitembeza, uwezo wa kutembea sina. Akatokea dokta nyumba ya pili, akatoa gari akanipakia mama msaada mpaka Amana. Tunafika Amana na yule kaka anafika kwa yule kaka akuondoka, mama aliondoka, yule kaka alibaki hapo kwa sababu si alipewa taarifa naweza nkafa. Mm. Kwa alimtimua, lakini alikaa na walinzi.